Ciao a tutti e ciao a tutte e ben ritrovati e ben arrivati ovviamente anche ai nuovi iscritti al canale. Il video di oggi è un video che mi avete richiesto in tanti sia via messaggi che qui sul canale YouTube nei commenti è ovvio che eh, con l'arrivo dell'estate chi vive al mare o anche chi appunto pensa alle tanto aspettate mm, vacanze al mare, inizia a preoccuparsi. Solitamente ci si preoccupa sempre di proteggere la pelle e ci si dimentica dei capelli, ma vedo che in tante di voi eh, rivolgete un pensiero anche ai vostri capelli, anche perché ehm, ci si dedica tutto l'anno, no? li coccoliamo, facciamo impacchi, eh, rinunciamo alle tinte chimiche, alle decolorazioni, facciamo gli impacchi di erbe tintorie e poi arriva l'estate e sorge spontaneo il dubbio ma non è che in 10 giorni al mare arrivo a vanificare tutti gli effetti che ho ottenuto, i benefici che ho ehm, ottenuto grazie a tutte queste mm, coccole? Ebbene, eh, è già un grande eh, <laughs> atto di eh, consapevolezza e soprattutto di amore nei confronti dei propri capelli, il fatto di preoccuparsi e di desiderare di capire come fare per proteggerli al meglio dal sole, dal mare, cioè dalla salsedine e dal vento. Ebbene, nel video di oggi parleremo proprio di questo, eh, condividerò con voi qual è la mia hair care routine quando vado al mare ma soprattutto anche ehm, a me piacerebbe condividere con voi quello che ho scoperto sul perché fanno così male la salsedine, i raggi ultravioletti, perché è risaputo fanno male, ma perché, che cosa fanno esattamente? A me piace scoprire il perché, quindi eh, voglio oggi condividere con voi ehm, queste cose. Um, mi piacerebbe strutturare il video per non farlo sembrare un lungo monologo sempre su delle tematiche ben precise che eh, rendono anche magari più facile eh, da visualizzare e da seguire appunto eh, l'intero video ho tantissime cose da condividere con voi quindi iniziamo Allora, quando si va al mare, ovviamente la prima nostra cura è quella di proteggere la nostra pelle dai raggi ultravioletti perché eh, gli effetti mh, mm, nocivi sulla nostra pelle sono ormai ben risaputi. Però ultimamente noto che c'è sempre una mm, maggiore attenzione anche per come proteggere i nostri capelli perché eh, il mare... Eh, soprattutto la salsedine del mare, il vento, il sole, quindi i raggi ultravioletti eh, sono veramente nocivi per la nostra chioma, tant'è che se non prendiamo eh, degli accorgimenti specifici o se non utilizziamo dei prodotti eh, dedicati ci ritroviamo alla fine di, <laughs> della nostra vacanza con i capelli similpaglia e vi spiego anche il perché per quanto riguarda i raggi ultravioletti a differenza della pelle i capelli non si scotano però se i capelli sono chiari è facile ritrovarsi con il cuoio capelluto ustionato per dire eh, anche il surriscaldamento del cuoio capelluto dovuto agli infrarossi arriva a mm, diciamo ostacolare o comunque a peggiorare il microcircolo che porta ossigeno e nutrimento ehm, al nostro, ai, nostri, ai, nostri capelli, al nostro fusto, il che ovviamente non è eh, proprio per niente positivo per la salute dei nostri capelli quindi quando diciamo proteggiamo i nostri capelli va da sé che soprattutto va ehm, protetto il nostro cuoio capelluto in più i raggi ultravioletti portano ad un, un fenomeno di eh, fotosidazione perché intaccano la cheratina dei capelli del fusto e modificano la struttura chimica del capello ma eh, di come sono fatti i capelli ve ne ho già parlato in un video anteriore quindi mi raccomando se vi incuriosisce eh, sapere di cosa e come sono fatti i capelli di cosa esattamente quali sono gli elementi che li compongono eh, proprio per una vostra maggiore consapevolezza nel come eh, prendervi cura dei vostri capelli vi, vi consiglio di guardarlo comunque torniamo a noi la salsedine è uno dei peggiori nemici per i nostri capelli e lo dico perché mh, mm, diciamo il modo in cui reagiscono i nostri capelli sul momento ben, ci fa pensare ben diverso perché tutte noi scommetto a me amo quel cappello selvaggio un po' um, indomabile eh, dopo un tuffo al mare no? quando i capelli diventano anche un po' mossi vivono di loro vita propria c'è cioè proprio il cappello selvaggio a me personalmente piace tantissimo peccato che non, eh, la stessa sensazione di felicità non la vivano anche i nostri capelli perché le gocce di salsedine che eh, rimangono sul nostro fusto mm, agiscono come delle piccole ehm, lenti roventi che attirano i raggi del sole, il che porta poi appunto alla disidratazione dei capelli. In più, se avete notato, ma sono sicura che avete notato, sia che avete i capelli chiari oppure i capelli castano chiaro, in seguito appunto a 10 giorni al mare notate questi bellissimi riflessi dorati sui vostri capelli ma anche se avete i capelli eh, scuri tipo come i miei io dopo eh, 7 giorni al mare assolutamente le lunghezze e i capelli li vedo molto più chiari voi perché comunque scorrisce anche il colore perché faccio bagni nel mare perché li lavo un po' più spesso ma um, è, non è un'impressione, è proprio quello che succede ed è, è un fenomeno dovuto, eh, un fenomeno di decolorazione naturale, diciamo così, dovuto al cloro, al cloruro di sodio che è presente nel sale marino. Purtroppo questa decolorazione naturale, anche se naturale, è ehm, nociva per i nostri capelli perché comunque li lascia molto secchi, aridi e che si spezzano facilmente quindi è assolutamente importante utilizzare dei prodotti mm, dedicati proprio per proteggerli e per far sì che il film idrolipidico dei nostri capelli sia ripristinato quindi la parola d'ordine alla fine anche ripristinando um, il film idrolitico dei nostri capelli, cosa facciamo? Andiamo a proteggere i nostri capelli. La parola d'ordine nella nostra hair care routine al mare è quella di proteggere i nostri capelli. La prima cosa più scontata, ma anche forse sottovalutata, perché tutti noi la usiamo eh, e la scartiamo anche, personalmente mi succede, non sono perfetta ovviamente, anche io Uh, uso sempre un cappello in palio oppure in cotone per andare in spiaggia, lo tengo sempre, quasi sempre anche in spiaggia, capita ovviamente anche al momento in cui non lo tengo in testa, a fortuna mia vuole essere che eh, non rimango mai una giornata intera in spiaggia, di solito vado nelle prime ore della mattinata fino alle 10 e mezza 11 e poi vado nel pomeriggio dalle 16 eh, in poi. Um, è importantissimo quindi eh, proteggere i propri capelli con un cappello oppure con una mm, bandana oppure con un foulard, eh, qualsiasi cosa che possa rappresentare uno schermo meccanico tra eh, i nostri capelli e ehm, i raggi solari ma non solo, non, non ci protegge solo i capelli, ci protegge soprattutto il cuoio capelluto e cosa non meno importante, purtroppo sono arrivata a <laughs> quasi 40 anni a, a, a capirlo, protegge la pelle del nostro viso, a prescindere dalla protezione che noi eh, ci mettiamo, io, io, adesso arrivo a metterla sempre eh, protezione da 50 mm, voi per le macchie solari ma anche perché veramente il sole sul viso invecchia tantissimo quindi ehm, è importante, se non mettete il capello per i vostri capelli mettetelo soprattutto per proteggere la pelle del vostro viso Un'altra cosa che faccio, per, eh, anche perché ho i capelli lunghi quindi morirei di caldo se non, fa, non la farei, e legare i miei capelli adesso li ho tagliati di recente però a prescindere li leggo lo stesso li leggo voi in una coda a cavallo ma soprattutto preferisco la treccia oppure eh, eh lo chignon è facilissimo da fare, si trova dappertutto io ho fatto anche un tutorial anni fa sul, sullo chignon io lo amo perché intanto durante il giorno eh, tengo i capelli arrotolati in questa eh, ciambella eh, che poi la sera quando la tolgo mi lascia i capelli molto vaporosi, tutti un po' mossi, quindi veramente adoro tantissimo <laughs> l'effetto perché sembra che sono stata dal parrucchiere e intanto però eh, ho goduto di una bellissima giornata al mare. Un'altra cosa importantissima ehm, che faccio e che consiglierei anche a voi di fare è eh, qualora eh, comunque siamo al mare, vogliamo goderci il mare al massimo, quindi facciamo i tuffi nel mare e di sciacquare il prima possibile eh, la um, mm, ehm, salsettina dai capelli eh, io appunto rientrando dopo la mattinata al mare a casa sciacquo con eh, l'acqua della doccia se magari siete su una spiaggia che eh, ha già è attrezzata di una doccia utilizzate la doccia per sciacquare via la salsedine oppure eh, se avete una bottiglia d'acqua naturale utilizzatela per ehm, eh, sciacquare via la salsedine è importantissimo perché più tempo rimane sui capelli più tende a seccarli e ovviamente appena ho modo assolutamente faccio il risciacquo acido ve ne ho parlato approfonditamente del risciacquo acido e di quanto sia importante per poter ripristinare il pH naturale dei nostri capelli del nostro cuoio capelluto Un'altra cosa che fa assolutamente parte della mia hair care routine, ma non solo al mare, in generale, e ve ne ho parlato già nel video dedicato proprio alla mia hair care routine qualche mese, ho condiviso qui sul canale qualche mese fa, è importante eh, trattare i capelli con gentilezza ossia asciugarli senza frizionarli, utilizzare un um, asciugamano microfriba e soprattutto in spiaggia, perché avrete necessità di pettinarli, utilizzare un pettine in legno con le puntella eh, arrotondate quindi, e con i denti larghi. È importantissimo perché i capelli quando sono bagnati sono veramente fragili e molto delicati e sono inclini a spezzarsi facilmente. L'ultimo consiglio che ritengo anche il più importante, di fatti l'ho tenuto anche per ultimo per poterlo approfondire al meglio, eh, al fine di poter proteggere i nostri capelli al mare, dal sole, dal vento, dalla salsedine, è quello di ehm, ripristinare eh, il film idrolipitico dei nostri capelli tutti i giorni. Come facciamo questo? Lo possiamo fare attraverso degli impacchi o dei prodotti che eh, contengono degli ingredienti altamente umetanti oppure utilizzando dei prodotti o degli impacchi che contengono una quota grassa per capire l'importanza del dover ripristinare il film lipidico dei nostri capelli va detto prima che il sebo ha il ruolo di lubrificare e di proteggere i nostri capelli però i capelli crescono e il sebo che si trova nella zona vicino alla radice ha difficoltà a raggiungere tutto, eh, tutta la lunghezza del fusto anche se noi pettiniamo i capelli spesso e volentieri rimangono delle zone scoperte lungo il fusto che sono proprio quelle zone che poi dopo vanno a disidratarsi e anche a sfibrarsi con maggiore facilità Ecco, alcuni oli vegetali riescono a sopperire, ehm, a, a, fungere da sostituti da, eh, del eh, sebo. Eh, quindi eh, rappresentano quel nutrimento esterno perché sapete i capelli non possono essere nutriti perché eh, sono materia morta però questo reintegro di lipidi dall'esterno può essere considerato anche come un nutrimento esterno che va a sopperire alla mancanza di sebo là dove c'è la necessità e in più impermeabili, impermeabilizza <laughs> i capelli, avete capito, impermeabilizza i capelli. Per riassumere velocemente, a seconda dell'olio vegetale che andrete a scegliere in base alle esigenze dei vostri capelli, perché eh, i capelli fini hanno eh, dei, delle esigenze diverse dai capelli eh, grossi e, mm, che sono molto più secchi dei capelli fini solitamente. Um, quali sono i benefici che ne, potete, eh, ne potranno trarre. L'olio potrà eh, penetrare o meno il fusto perché non tutti gli oli eh, riescono a penetrare il fusto ma di questo ve ne parlo subito dopo quali sono quelli che riescono a penetrare il fusto quindi eh, nutrendo eh, appunto i nostri capelli e andando a rinforzare il sebo dove dovesse mancare riescono a impermeabilizzare i capelli perché gli oli sapete sono idrorepellenti quindi va a fissare mm, eh, l'idratazione um, uh, nel fusto e riducono l'assorbimento di umidità dall'esterno in più uh, riescono a lubrificare i capelli perché uh, appunto diventano molto più facilmente pettinabili um, li lasciano anche più lucidi eh, perché eh, aumenta anche l'adesività tra le sue scaglie e um, in più eh, cosa non da meno alcuni oli vegetali hanno un fattore di protezione un SPF naturale. Sì sì, avete capito bene, ci sono degli oli vegetali, ma non solo, anche degli oli essenziali che hanno un fattore di protezione naturale. Ci sono addirittura alcuni come l'olio di semi di lampone che ha un SPF pari, ehm, che può variare in base alla qualità dell'olio dal 20 al 50 addirittura, pensate. Um, però è un olio prezioso, molto caro e non è neanche facilmente reperibile comunque per i capelli in generale ho visto eh, si eh, usa utilizzare un SPF già se riusciamo ad avere un SPF che gira intorno al 10 Mm, va benissimo eh, un altro olio che è indicatissimo per i capelli molto secchi quindi quei capelli grossi, mossi che hanno le punte sfibrate e che proprio mm, chiedono eh, un rinforzo lipidico eh, è l'olio di germe di grano che ha anche un altissimo SPF un fattore di protezione naturale pari a 20 um, io comunque nell'articolo che sarà molto più approfondito di quello che ho provato oggi a, a condividere con voi vi lascio anche assolutamente le source di quello che sto dicendo perché a me non basta leggerlo su uh, due o tre siti che eh, replicano sempre la stessa informazione, mi serve la sorsa, quindi la fonte dell'informazione che vi sto dando, quindi sull'articolo che troverete pubblicato tra oggi e domani su, sul blog uh, vi lascerò anche le fonti di queste informazioni. Uh, per quanto riguarda um, l'olio di oliva ha un ottimo SPF anche se ha un profumo molto forte quindi io sono abbastanza titubante sull'utilizzarlo eh, sui capelli soprattutto se andate al mare ehm, ha un SPF pari al 7 se non sbaglio e ehm, la cosa ehm, particolare dell'olio di eh, oliva è che è ricca in, eh, squalene, eh, ricco in squalene che è una componente naturale del sebo eh, prodotto dai nostri capelli e, e dalla nostra pelle quindi ehm, è un ottimo integratore del nostro film lipidico, dei nostri capelli ehm, anche questo olio essendo molto eh, unto, molto grasso lo consiglio soprattutto per i capelli molto secchi per i capelli fini invece eh, raccomando, eh, quindi eh, sono gli oli che poi preferisco anche per i miei di capelli, sono eh, l'olio di coco eh, o l'olio di jojoba. L'olio di coco ha un SPF, un fattore di protezione sempre pari a 7, mentre l'olio di jojoba si avvicina eh, al 4 se non sbaglio e ehm, di solito faccio un mix tra questi due anche perché l'olio di jojoba è un olio eh, è una cera fluido, fluida peraltro ehm, e non è proprio a buon mercato quindi preferisco eh, fare un mix tra, tra i due anche perché l'olio di coco sapete normalmente ehm, ha uno stato um, solido <laughs> però d'estate a 30 gradi diventa liquido liquidissimo anzi quindi è facile eh, da applicare sui capelli ed è uno degli oli l'olio di coco um, che riesce a penetrare uh, il fusto, quindi a nutrire in profondità uh, e a reintegrare il film lipidico in profondità. Ma perché solo l'olio di coco riesce a penetrare nella struttura dei capelli? Perché uh, l'olio di coco, ma non solo, anche l'olio di palma, che sono tra i pochi oli che riescono a penetrare nella profondità del, del mm, fusto, hanno la uh, catena lipidica molto simile alla catena uh, lipidica presente nella struttura chimica dei capelli anche eh, nel sebo quindi riescono a fungere da sostituti del sebo il che gli permette appunto di ehm, penetrare e nutrire eh, in profondità il, eh, il, nostro fusto quindi a reintegrare il eh, film lipidico detto ciò eh, ci sono anche altri oli ne parlerò profondamente anche nell'articolo che pubblicherò sul blog se volete date un'occhiata anche lì perché sicuramente è molto più approfondito ci sono vi dicevo anche degli oli essenziali che a me piace abbinare eh, all'olio che applico poi sui capelli perché aggiungendo il fattore eh, di protezione naturale dell'olio con il fattore di protezione naturale dell'olio di lavanda che all'incirca 6 comunque aumenta sicuramente anche il fattore di protezione naturale complessivo sui capelli quindi eh, mm, spesso e volentieri abbino tipo l'olio essenziale di lavanda con l'olio di eh, cocco o, o, il mix di olio di cocco e olio di jojoba e in, così in questo modo profumo anche i miei capelli come vanno applicati questi oli per riuscire a proteggere i capelli al meglio ecco come sapete io gli impacchi idratanti umettanti consiglio sempre di utilizzarli sui capelli puliti di applicarli sui capelli puliti proprio per non vanificare gli effetti facendo uno shampoo in seguito Invece per quanto riguarda um, gli impacchi a base oleosa consiglio sempre di farli ehm, pre-shampoo, quindi prima di fare lo shampoo, proprio perché soprattutto i capelli che sono sottili e fini come i miei, cioè non, non <laughs> riuscirebbero a, a, a, sostenere il peso di un olio, eh, cioè sembrerebbero subito sporchi. Però nel caso del mare eh, le cose cambiano perché abbiamo bisogno di proteggere i capelli dalla salsedine, dal vento, dal sole quindi gli oli vanno applicati prima di lasciare la stanza dove alloggiamo al mare quindi vanno applicati ehm, io di solito metto uno o due gocce nel palmo della mano sfregio un po' le mani proprio per rendere un po' più attive le proprietà dell'olio e poi eh, eh piano piano prendo ciocca per ciocca e le riesco a um, spalmarle su tutte le soprattutto su, sulle punte uh, ovviamente non faccio in modo che risultino proprio eh, che devono grondare d'olio assolutamente no ma uh, che al tatto io sento che sono uh, insomma ben protetti anche perché ricordatevi che i capelli si comportano come una spugna assorbono solo il necessario quindi eh, tutto il resto <laughs> rimane sciacquar eh, via con il primo shampoo ma c'è una parte positiva in tutto questo? assolutamente sì c'è anche un lato positivo perché soprattutto se non siete solite a fare impacchi oleosi proprio perché avete i capelli fini quindi è un trauma riuscire poi a toglierli dai capelli in questo caso io direi che è un compromesso da fare anche perché è l'occasione giusta per far ripristinare il film lipidico eh, dei vostri capelli e anche perché il calore del sole eh, apre le cuticole dei capelli quindi eh, facilita anche la penetrazione dei, dei capelli all'interno del fusto quindi alla fine riusciamo a trasformare questo trauma che potrebbe diventare per i nostri <laughs> capelli eh, essere esposti al sole alla salsedine in un vero trattamento spa alla fine della giornata quindi eh, mm, veramente eh, sono pochi gli accorgimenti eh, da fare ma essenziali per riuscire a trarre il meglio da, da questa vacanza non solo per noi ma anche per i nostri <laughs> capelli Ehm, a livello di idratazione ehm, diciamo che essendo in vacanza penso che nessuno si metta a farsi impacchi idratanti però eh, diciamo che i prodotti più a portata di mano sono i prodotti ehm, il gel di aloe è un ottimo idratante se volete potete applicarlo anche sulle punte tipo anche come prodotto styling oppure eh, ovviamente io utilizzo lo spray volumizzante eh, Beauty Delicious Delights che è appunto a base di aloe ha un sacco di mucillagine dell'aloe e anche Ehm, la glicerina, anche il pantenolo, ma di questo ve ne ho già parlato straprofonditamente nell'ultimo video pubblicato qui sul canale. Fatemi voi sapere se avete dei prodotti preferiti, cioè degli oli eh, sui che avete notato che sui vostri capelli danno dei risultati stupefacenti che vi piacciono in particolar modo specificando anche che tipo di capello avete perché fa la differenza effettivamente uh, io non potrei mai applicare un olio di ricino oppure un olio di eh, di germe di grano, di oliva sulle punte perché veramente sarebbero inguardabili, anche se legati no, non, se, non si può fare, quindi per i capelli fini eh, e sottili vi consiglio di, eh, un, eh, di, utilizzare o il burro di karité in minime quantità oppure eh, appunto l'olio di coco o l'olio di jojoba, eh, sempre senza esagerare con le quantità. Niente, spero che il video vi possa tornare utile, che abbiate trovato degli spunti interessanti. Se così fosse non esitate a condividerlo con le vostre amiche. Se vi è piaciuto mi raccomando il pollicione in su e ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!